نذبحه في موريتانيا شكرا لله سبحانه وتعالى على أن عادت آه، آيا صوفيا مسجدا للمسلمين من جديد فهو شكر لله وصدقة على الفقراء والمساكين باسم كل الموريتانيين ونحن بهذه المناسبة نشكر كل الشعب التركي ونشكر السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا الإنجاز العظيم وبكل تأكيد سيكون عودة هذا المسجد مسجدا من جديد فاتحة خير للمسلمين وسيجمع كل المسلمين إن شاء الله وهي صفحة جديدة من صفحات التاريخ الإسلامي فالحمد لله رب العالمين والشكر له